Eu son o tempo, o tempo que pasa, que nace, que morre, que esquece, que recorda e que conta. O tempo que volve atrás, a lugares e terras descoñecidas, a épocas pasadas. Eu vinos, e se non me credes, mirade o vos mesmos. Vin celtas chegados de todo o mundo percorrer as terras de Galaecia ata Finisterre. Vin celtas que viñeron casar e celtas que viñeron facer as súas festas. Eu vi un como todos os celtas ollaban e se guiaban polos astros. Algún tempo máis adiante, vin un home que se fixo chamar apóstolo. Un home que veu predicar por estas terras. A xente achegábase a él porque co seu carácter transmitía a forza dunha nova religión e dunha nova crenza. Vin como o apóstolo Santiago volvía a Palestina e tamén vin como era decapitado por Herodes. Máis tarde tamén o vin a él. Vino en Catoira, a un home chamado Diego Xelmírez. Este viaxou a Braga para roubar as reliquias da catedral e conseguiu que Santiago de Compostela fose nomeada sede obispal. Por aqueles tempos, Xelmírez foi un home moi poderoso. Vos non podedes velo, pero neste mesmo lugar foi construído por el o primeiro esteleiro de barcos militares do noso país. As torres de Catoira construíronse en tempos do avó de Xelmírez. Nesa época, os vikingos adoitaban facer intrusións polo río Ulla para chegar ata Compostela e así poder saquear a cidade. Tamén o vin a el. Vin o avó de Xernírez. Vino loitar contra os vikingos, en Catoira, impedindo o seu paso. Eu estaba cando chegaron os dous apóstolos, Teodoro e Atanasio. Chegaron a Iria Flavia nunha embarcación que contiña os restos do apóstolo Santiago, buscando un lugar digno para a súa sepultura. Pedironlle a raíña Lupa que lles concedese un lugar para enterralo. Eu o himno todo. A raíña Lupa negouse e obrigounos a marchar desas terras. E eu sigo e seguirei aquí. Seguirei. Seguirei pasando. Estarei para todos os que me buscares. Os curiosos que intentan volver atrás e recordar os tempos dos que só eu me lembro. Sigo presenciando a vida e a morte, as historias da xente que co paso dos anos se esquece. E é así. Eu que son o tempo, son igual que un camiño. Un camiño sen fin.